Go on, go on, go on. <laughs> Whoa! Macam mana? Minum dulu eh, Dia kawal, dia kawal Dia kawal eh? Dia kawal Dia kawal <laughs> Oh, tidak gol Gimana lah, nak buat? Oh, tira gol. Ayo. Wow. Ayo, Sangkut, sangkut. Jing jing jing jing jing. Jing jing jing jing jing. Oh, satu <laughs> tak Tak kena. Strike tu. Dua. Home run, baby. Strike three. Oh. Oh, tak kena lagi. Okay, budak-budak ni tak, tak tahu apa benda dia buat. Oh, skill, skill, skill. Oh. Ah. Ubi seorang je kena kutip bola. Sekarang kita nak tengok budak baru baik lumpuh. <laughs> Tengok orang main macam mana. Tadi dia gelakkan kita, kita orang. Sekarang kita tengok dia main macam mana. Selalu orang gelak ni dia akan tersungkur. Helmet goyang. Nak sampai nak gelak ni. Ah, nampaknya. Tak sempat berkata. Alamak. <laughs> Pressure, pressure, pressure. Apa tak kena eh? Aduh, pegang pun tak betul. Aduh. Apa ni? Satu pun tak kena. Tak kena, tak kena. Cepatlah mi. Kau kena tengok orang. Woi. Woi. Aduh. Woi, apa Min? Siapa ni? Satu pun tak kena. Tak kena. Sekarang sesi main bola Main bola budak-budak Legenda Aduh, dengan budak lumpur Okay, siapa pilih hitam? Siapa pilih putih? Hitam, hitam. Lu fikir enggak lah Lu fikir, Al- ya. lu fikir, ya. lu fikir eh? <laughs> Oh, sayang sekali. Bola kepada goalkeeper. Ketuanya Bobby Selena dapat kepada Amin. Oh, goal kick, goal kick. Bobby Selena. Masih lagi Bobby, Bobby Selena. Dia menggelecek. Amin menggelecek. Oh, dapat kepada Jamal. Dapat kepada Wan. Dia menggelecek. Oh, oh. Frik, frik, Okay, dapat kepada Jamal. Jamal menggelecek. Jamal pening-pening. Hampa buat apa tu? Nampaknya Jamal meminta. Oi, oi, oi, oi, woi. Apa ini? Adakah ini drama? Dapat kepada Bobby. Bob Owan menggelecek tanpa dapat bola. Oh, hampir gol. Oh. Oh, belum gol lagi, belum gol lagi. Dapat kepada Bobby. Jamal passing kepada Bobby. Bobby passing kepada Jamal. Jamal menggelecek. Oh, Amin mengambil lagi bolanya. Oh, handball, handball, handball, handball. Wan menggelicik. Wow. Wan buat smacknya. <laughs> Oh. Oh, handball, handball, handball, handball, handball. handball. Jamal mengatur posisi. Dapat kepada Bobby. Bobby mengumpul oleh. Tak lepas. Alamak. Dia menggelecek. Amin merampas. Amin cuba merampas. Oleh. Tolong. Wow. <laughs> Okey. Okey. Okey, freestyler. Uh, freestyler di situ. Out out out out. Pasang kepada Rafkit. Rafkit Gleche. Jamal pas ke Rafkit. Oh, pas pada Wan. Wan kepada Amin. Amin lepak kejap. Amin kena. Oh, tidak. Amin tergelincir. Wow, wow, wow. Sikit lagi nak gol. Wow, wow, wow, wow, wow. Sikit di situ. Sikit di situ. Oh. Amin tak lepas daripada rough kid. Oh, oleh. Tidak gol lagi. Oh, kau attack sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Oh. Tak wow, oh, pas bola kembali dah. Amin dah dapat. Gol.

champion. Kayu dah laju. Cik nak urin tu. Buat dia tipu. Parking. Wakaka crew. Wakaka crew eh, bukan WC Siong. Música